pas je roule, je danse Ça mon chemin, passe pas, je coule, j'avance. Mon chemin est ouvert et je sais qu'on m'attend, je cours et je cherche en tout lieu. Même ma jolie note au serpent, au que je propose mes yeux pas Je marche, je danse à mon chemin pas à pas. Je saute, j'avance à mon chemin pas à pas. Je roule, je danse à mon chemin pas à pas. Je coule, j'avance. reste m'asseoir au saumon et j'offre mes jambons Chcę może